तो हेलो गाइस मैं आपको विद स्ट्रीट वाई गेमिंग और आज मैं आपको कुछ ऐसी स्किन्स बना के दिखाने वाला हूँ माइनक्राफ्ट में आपने वो कमांड तो जानते होंगे कि अगर आप अपने फेस पे कोई भी आइटम लगाना चाहे तो लगा सकते हैं तो ये स्किन आपको नहीं मिलेगी ना किसी पे ये मैंने बिल्कुल ट्राई की है अभी मैं आपको दिखाता हूँ और ये मैंने कोई स्ट्रक्चर पैड नहीं देखा कल सेंसर मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है और इसको मैं निकाल भी सकता हूँ लेकिन डाल तो सकता चलो इसको बात को छोड़ते हैं और अभी मैं आपको सिखाता हूँ ये देखो मैंने स्कल सेंटर का है भी थोड़ा सा वो बना दिया और ये वो है चीज़ जिससे मैंने अपनी स्किन बनाई अच्छी ये देख लो मेरे सर पर कुछ भी नहीं है ना तो हम इसको ये देख लो और मैंने इसको बंद कर दिया और ये मेरे सारे पे आ चुके ये मेरे कमांड्स आ रहे हैं ना रिप्लेस अभी दिखाता भी हूँ ये वापस से आ चुका है मेरे मुंह पे तो चलो मैं आपको इसका बनाना सिखाता हूँ मैं पहले अपने ऊपर से ये उतार देता हूँ और अब आपको ये बनाना सिखा सबसे पहले आपने कहीं भी इसको डाल उसके बाद तो इसके अंदर आपने लिखा स्लैश डाल के ठीक है item replace entity nearest head with आप जो सा भी आपका मन करे वो आप डाल देना तो मैं यहाँ पे डालता हूँ अपने ऊपर कोई चेंज करता था ब्लैक बैनर ठीक है और इम्पल्स को मैं रिपीट पे रखने की कोई ज़रूरत नहीं है नॉर्मली रखता हूँ ये मैंने चला दिया और ये मेरे साइड पे क्या आ गया बैनर और मैं अभी ये जो मैंने दूसरा बनाया ये हमारा टेंटी हैक है इससे कुछ नहीं होता आप यूँ टेंटी के अंदर जा सकते हो जैसे माइनक्राफ्ट और ये है भी माइनक्राफ्ट तो मैं इसका ये इम्पल्स हाँ अब सही अभी मैं आपको कुछ ऐसे ही और सिखाता हूँ ऐसे लीवर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको और देता हूँ और यहाँ पे कुछ ऐसे ही बनाता हूँ अब भाई बनाने भी दोगे या सारे पीछे करते रहोगे बना के मिलता हूँ चलो हाँ अब मेरा बन चुका है मैं आपको दिखाता हूँ तो ये पहले वाला मेरे सर पे ही है इसको मैं उतार के फेंक देता हूँ ठीक है तो ये वाला वही हमारा ब्लैक गन और ये ये मेरे सर पे सैपलिंग इसको भी उतार देता हूँ और ये बहुत इजी कमांड है और ये मेरा साइन लग गया इसको भी उतार देता हूँ नहीं मेरे सर पे बटन दिखता ही नहीं है छोड़ो इस बटन को भी हम्म। आखिरी एक्टिवेटर रेल और एक्टिवेटर रेल जैसे तो आप कुछ भी ऐसे डाल सकते हो रेल और इसको एक्टिवेट करने की कोशिश मत करना कुछ खुद ही ना फट जाओ तो चलो हम अपने डांस फ्लोर पे जाके नहीं से पहले हम अपना पुराना कहाँ गया हुए हमारा पुराने वाला देखो अब देखना ये यही तो दिखाना है आप तो इसको जानते होंगे ये बहुत आसान चीज़ है चपाती ने भी बनाई हुई है और ये टिकटॉक लाइफ है बहुत अच्छा था मेरे लिए अभी अब मैं इस टेंट पे नहीं हूँ अभी हम माइंड कार्ट वाला करते हैं ये बस सबसे आसान टिकटॉक लाइफ है बैठना नहीं मुहूर्तो और धक्का तो और बैठ जाओ बैठ जाओ किस पे भी बैठ जाओ बैठ जाओ भाई ओ भाई रेलगाड़ी बैठने तो दे अभी बस हाँ। ये देखो गाड़ी और ये कभी मत करना इससे बहुत ज़्यादा गिल्ली ची होती है और लेकिन गाड़ी तो गाड़ी है ना इस बार मैं यहाँ रुकूंगा ही नहीं बस ये मेरा फेवरेट बन चुका है तो हम एंड भी गाड़ी में ही करें भर गए ये लो अब तो ये सुपर फास्ट है और यूँ ही जाते जाते तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही मैं मिलता हूँ आपके नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए